Ei, Marcão, Marco querido, ó, beijo abençoado, Tabira. Marco, é a Flavinha. Fiquei muito emocionada em saber que você né, foi lá visitar a Trimania. A gente não estava lá, mas olha, você está no nosso coração, viu? Muito obrigada por todo o carinho que você tem pela Trimania. Que lindo, né, Tabira? Ei, ótimo, ótimo. Ó, beijão, abração, ó, faz assim, ó, ó faz assim, ó. Beijo, gostei demais de te conhecer virtualmente, querido. Mas venha um dia aqui no programa. Um beijo é, para você, para sua família todinha. E olha, tamo junto, tá? Obrigada por você gostar tanto da gente da Trimania. Nós também gostamos muito de você.